mu ne delloo nañ yàlla mboolem càkkuteef yooyu yal nañu ko yàlla fajal yàlla bi sëriñ bi ne na mu ngi ndokkeel góor ak jigéen mag ak ndaw góor ak jigéen mag ak ndaw liñ def nii nee na lii ñu def nii yàlla rek moo mën a fay lii yàlla rekk mooy ku ko mën a fay moo am fayam moo xam fayam ndax alxuraan ci boppam ndax alquran ci boppam lépp yàlla def na ko ci kon xamuñ si keneen. li yàlla bind. li yàlla bind. te wax ne nga def mu gërëm la. ak wax ne képp nga def mu gërëm la. yàlla def tax na ñu def ko tey. loolu yàlla may nañu ñu def ko tey jii. muy mottali kaamil bi nga xam ne. muy mottali kaamil bi nga xam ne moom lañ doon nafila. mooy. topp gi topp gi li li yàlla sa- sàlloog ñoom ñi nga ñi topp li yàlla sàlloog ñoom incha allahu taala bu soobee yàlla bu kawe bi yàlla bu tax ñu kenn ci ñun ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo moom li nga xam ne mooy yoolab topp gi yàlla bu bu bu kenn